还是有人纠结，扫踢空击到底为什么要转一圈呢？我这个角度跟你讲啊，就是我踢空了之后，我发力非常大的力，哥们儿，嘣，收得回来吗？哥们儿，收不回来。可能有人说实战比赛这不一样，实战的时候很多时候我在踢你，但是我不急到，有可能你会躲闪。我想到这点了，哥们儿要他妈躲闪怎么办？所以我轻一点，我轻一点照样踢到你，我踢准了照样能给你踢岔气。所以我很轻，嘣，我踢空了，有可能我嘣就摸上。 对吧？嘣，再蹬一下，完事儿。但是实际，如果我瞄准了你，看到了你，哥们脑袋在这儿，我确定你不是后仰躲闪，我踢空了，我发力很大，踢空了。这个时候你真的躲开之后，就是这效果，嘣。 那如果哥们儿练习的时候说空击，我不让你转一圈，你不会转一圈这个技能的话，会怎么样啊？这个会断的啊，脚不会转，胳膊过去了，腿拧过去会断。所以，我们想很多问题要抛开实战。好，希望回答了你的问题啊。之后我们还会发布更多线上的付费课程啊，你可以学到更多东西。希望关注哦。